аба аркылуу электр заряды берилүү мүмкүнбү тажрыйба жүргүзөлү заряддалган электроскопту аба насосунун ичине жайгаштыралы абаны сордурабыз тажрыйба көргөзгөндөй абасы жок мейкиндикте дагы электроскоптун эки барагы түртүлүшүп четтегенин көрсө болот демек электр аракеттенүүсү аба аркылуу берилбейт